السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ازيكم يا جماعة معكم وليد من قناة وليد المعلوميات وما رجعت لكم فيديو جديد ودرس جديد وحلقة جديدة ومتابعين برضه من سلسلتنا سلسلة الربح من الانترنت مش يمكن ما ننتهيش منها ما تعرفوش يعني جت ازاي او الحلقة دي جت ازاي ما تعرفوش ما اعرفش انا نفسي جت ازاي النهاردة يعني اقول لكم ايه قررت اني اصور حلقه رغم ان بكره ورايا امتحان بس برضه لازم اصور حلقه النهارده لما احط في دماغي حاجه لازم اعملها لازم اعملها على العموم النهارده هنشرح عن موقع اختصار روابط يعني مش هقول من اجمل او من افخم مواقع اختصار روابط اللي انا قدمتها لا لانه في مواقع اختصار روابط برضه جميله وفي او سي بي ام بتاعها عالي وبرضه الموقع اللي هشرح عنه النهارده السي بي ام بتاعه عالي تقول لي يا ولد غريبه لك غريبه ليه لانه انت قلت لنا في فيديو قبل كده انه تقريبا Google AdSense خلاص المواقع اتقفلت بسبب Google AdSense ماشي بس برضه في مواقع انا ما قلتش كل المواقع اقول في نسبه صغيره فضلا من المواقع وبرضه في ناس يعني تذاكر وبقت ذكيه ويعني اللهم صل على سيدنا محمد شافت مواقع بديله او حاجه بديله ل Google AdSense زي مثلا على سبيل المثال يعني Propeller Ads مثلا يعني في ناس برضو شغاله على مواقع او, على مواقع اختصار رابط على العموم اذا انتوا حابين اعلمكم ازاي تنشئوا موقع اختصار رابط شبه اللي انا هشرحه النهارده لان انا شفت اللي انا هشرحه الموقع اللي انا شفته النهارده اللي انا هشرحه دلوقتي إيه، شفت ان انا اقدر اعمله لكم او اقول لكم ازاي تقدروا تصمموا اذا انتوا حابين ان انا اصمم آه، اعلمكم ازاي تصمموا موقع اختصار رابط اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله لو يعني لقيت الاقبال عليه حاجه كبيره جدا ان شاء الله هعلمكم ازاي تصمموا موقع اختصارات وخلينا نشوف الموقع اللي معانا النهارده بس قبل اي حاجه ننزل في الانترو تمام يا شباب دلوقتي رجعت لكم تاني وده الموقع اللي احنا هنشتغل عليه هو اختصار روابط وازاي انتوا حابين ان انا اعلمكم ازاي تنشئوا موقع اختصار روابط بالشكل ده بالشكل اللي انتوا شايفينه انا مستعد بس المهم تكتبوا لي بالكومنتات تقولوا لي ان احنا عاوزين تعلمنا وليد ازاي نعمل موقع اختصار روابط زي ده تمام آه، زي ما انتم شايفين هو ده الموقع هنسجل فيه ازاي معني سجلت قلت فيه اكتر يعني سجلت في اكتر من موقع فاللي متابعيني من زمان هما اللي هيعرفوا يسجلوا تمام واللي فاهمين في اختصار روابط طبعا هنعمل ايه طبعا my account هتضغط على my account وبعد كده تضغط على register new راح بقى انا بتحط هنا ال username بتاعك وهنا الايميل طبعا مش ال username وهنا ال password وبتعيد هنا ال password وبتضغط submit تمام انا دلوقتي ادخل انا عندي حساب ادخل عليه دلوقتي sign in زي ما انتم شايفين يا جماعة الموقع وجهته بالشكل ده وانا برضو اقدر اعلمكم ازاي تعملوا موقع برضو وجهته بالشكل ده وتربحوا منه مش بالاخص يعني اعلانات Google AdSense ممكن زي ما قلت في الفي... يعني في المقدمة انت تقدر تحط اعلانات شركة تانية ايه طبعا هو ده الموقع خلينا نشوف اه نسيت اوريكم حاجه نسيت اوريكم السبام على العموم قبل اي حاجه الموقع ده بيدعم اللغه العربيه والله مش عارف هو ليه ما ترجمش بس على العموم لاي حاجة خلي... هوريكم ال C بس خلينا نشوف طرق الدفع عندك بال تلاتة سكرويل خمسة بيتكوين خمسة وبموني خمسة Perfect Money خمسة Payeer خمسة bank transfer خمسة Vodafone Cash واحد ايجيب بوست آه، خمسة يعني وستر يونيون خمسين Payoneer خمسين يعني Orange Money خمسة واتصالات اتصالات اه فلوس اتصالات فلوس آه، خمسة ويعني طرق دفع كتيرة جدا جدا جدا عاوزين يا وليد نعرف السي بي ام بتاعه هل مرتفع للدول العربية هوريك السي بي ام بتاعه ده اسبوع ممتع زي ما انتم شايفين بيدفع لكل الدول دي يعني بصوا لسه في في في في في في في خلينا نبدا من الاول كده نشوف الدول العربيه موجوده في عندك هنا ايجيبت 10 آه، دولار زي ما انتم شايفين خلينا ننزل على دوله تانية عربيه مثلا آه، خلينا نشوف ايه اني واحده مثلا آه، الكويت اهي الكويت 9 دولار السعوديه 9 دولار يوناي إيه لا دي إيه، دولة أجنبية خلينا نشوف دولة تانية إيه، الدنمارك لا إيه، قطر قطر تمانية دولار في عندك عمان تمانية دولار السودان برضو بيدفع تمانية دولار وخلينا نشوف حاجة تانية تشاينيز لأ والحلو بقى برضو ايه الحلو بقى طبعا احنا قلنا السودان و وهنا في بالستاين 8 دولار فلسطين 8 دولار يعني اي حاجة جميلة برضو للفلسطينيين في دول تانية برضو كتير بس برضو في دول أجنبية يعني يعني دي بعض الدول اللي أنا West... Western لا مش عارف الدولة دي أول مرة أشوفها هلا أنا في دو... بيدفع لدول كتير طبعا نشوف إذا كان في في حاجة لا هي دي كل الدول اللي بتدفع لها مفيش دول تانية على العموم هذا الموقع هنرجع لل account بتاعنا زي ما انتم شايفين الموقع بالشكل ده وعادي يعني لو حبيت تختصر الرابط اهي وليد المعلومات copy. ونختصره كده بكل سهولة copy. وبعد كده نروح على صفحة تانية على العموم دي واجهته I am not robot لسه فاضل واضح ان انا Google AdSense حاليا والله ما اعرف اذا كان دي هناك Google AdSense ولا لا انا العموم اقول لكم ملاحظه بس كده في الفيديو ان انا شفت كتير من آه، مواقع المباريات اللي بتعرض مباريات بث مباشر مع عليها اعلان Google AdSense على العموم والعداد خلص ودلوقتي خلينا نضغط على get link يعني بس هيدخلنا على القناة بتاعتي وهو ده الموقع يعني هو دخلنا على القناة بتاعتي يعني بشكر كده بشكر كتير جدا الناس اللي شاهدت الفيديو وعملت لي like يعني الحمد لله احنا دلوقتي متقدمين شويه كده بس الحمد لله يعني انا نرجع لل dashboard. وبس يعني هي دي هي دي كانت الحلقه ال referral ال referral خلينا نشوف ال referral كام آه، referral 25% تخيل بقى 25% ريفرال 25% referral. دي افضل حاجه برضو انا شفتها إيه، <laughs> بس من غير ما اكذب عليكم انا لسه عرفتها من شويه انه ال referral 25% على العموم اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم اذا عجبتكم ما تنسوا تشتركوا معايا في القناه وتدعموني ب like. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته